Tabi üst kata atlayalım bize yeter. Ama silah çıksa da iyi olur. daha vardı ses vermiyor. Ama başka misafirlerimiz var şu anda. Hemen hani 556 lira alalım adamlardan varsa. Tamam baya lazım olacak 556. Mükemmelsin. Bana bunlarla gel. Bunda bir şey çıkar mı? Tabii ki çıkar. Neden çıkmasın mesela? Alanları böyle kaçırdılar. Şu anda burası bize kalmıştır. Rutumuzu yapabiliriz. O havuza atlamasa mıydık ya? Ne yaptık biz? Biraz yakına doğru gidelim. Yakınlaşalım en iyisi. bir tanesini üst katta gördüm, camda gördüm. Bir tanesi dışarıda yolda. Sen ne yaptın? Arkadaşı vardır zaten. Çünkü direkt düşmedi ya. Bundan mermi sıkıntımızı giderim. Bu gider. tabi neden gidermesin şu anda. Kapasite arterize çıktı. Bak dediğim gibi. Başka takımlar da varmış. Ha, red zone de verdi bize. Red zone'dan çıkayım direkt red zone'a düşmedim şimdi. Şansımız red zone düşeriz şimdi. Nedense kimse gözükmüyor şu anda. Deste vermiyorlar. Rezil. Seni gidi zıp zıp seni. Ve red zone'a düşer miyim düşmez miyim? Evlere doğru koş. Şu anda yerim iyi. Yerimi koruyayım ben. Tepeden gelen olur mu? Bakalım tepede de bir göz gezdirdim. Arkadaşını da kaldırdı. Bizim için şu anda bu kötü oldu. Namun abi takım lan. Şu an 4, e, 4 vs 1 kaldım. Seni can basalım bize geleceği için direkt almayı bırakacağım. Groza'yı alacağım. Groza ile oynayacağız. Seri seri. Bırak şu AVM'yi. At şu AVM'yi. Yavaş ol biraz. Bombaların hepsini sağlayayım. Ben ya böyle bir hata yaptım? Hata yaptık ya.